ようこそウィナナステイトユニバーシティへ私の名前は高山瑞穂と言います千葉県大学から空港までは大体34時間かかってしまうので、えー、家を出る前にシャトルを予約してから来てください空港に着きましたらたくさんのあのシャトルこちらというサインが見えてくるのでそちらに向かっていってください続いてハウジングについてです次に住む場所についてです お家を日本に出る前に決めてこないと野宿になるので気をつけてください日本を出発する前に寮に住む予定の人にはインターナショナルオフィスどっか学区外に住む場合はそこの大家さんに確認を取るようにしてください到着はオリエンテーションの前に着くようにしてくださいオリエンテーションではクラスの登録をしたり ID カードを作ったりしますまたいっぱい友達を作る機会になっているので楽しんでください